<laughs> We have a very special guest. Um, uh, not that everybody isn't special in all of this, but but I think we are going to um, engage for the first time in this group with uh, a, a, dear um, an important colleague, Ziad Medouk from uh, Palestine. Um, he is a professor of French in Gaza. He's the founder of the Department of French at Al-Aqsa University. He's a poet, he's a writer, he's a researcher. He teaches uh, teachers and uh, young people in Gaza. He uh, is the author of a number of, of books and publications, um, and he is uh, an, an excellent, excellent worker for peace um, Ziad will be presenting to us in French. And so we have also, uh, very fortunately, Philippe Blanchet, um, who is from France, but is in India today. Um, and he is specialized in the field of environment. He's engaged in organizations acting for an ecological and social transition, as well as nonviolence and peace, uh, and is a very important member of our Jai Jagat family. So Philippe will um, translate for Ziad, and I will turn it over to Ziad and Philippe. Good, good, good morning. Uh, thanks uh, for this presentation. Uh, I am sorry, <laughs> I speak only French. I don't speak ni Arabic ni English because I am French uh, teacher in uh, University of Gaza for translation. Euh, donc, euh, traduit, merci beaucoup Philippe, euh, merci beaucoup pour tout le monde, réunis tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous depuis Gaza pour parler d'un sujet très délicat, très sensible en même temps. Merci uh, thanks, thank you to all. heureux very happy to participate in this meeting and I am going to speak to you about a very delicate and sensitive subject in relation with Gaza. Karim, tu peux y aller. Parce que c'est difficile. Pourquoi sens de la paix au milieu de la violence? It's difficult for me to speak about peace in the middle of violence. It seems that uh, Mais c'est toujours un plaisir de, de participer à ces rencontres euh, et échanges même virtuels pour échanger, pour avoir une expérience et pour montrer qu'à Gaza, il y a une volonté, il y a des gens qui résistent par la non-violence et qui œuvrent pour la paix. Yeah, um, and I take pleasure, nevertheless, I take pleasure to participate in this type of exchange, even it is through Zoom, uh, to show that in Gaza there are people who are fighting against violence and for peace. En 2019, j'ai sorti un livre euh, en France intitulé Être non violent à Gaza. In 2019, I published a book in France to be a non-violent in Gaza. Beaucoup d'observateurs, beaucoup de spécialistes et beaucoup de lecteurs, ils ont dit ça c'est utopique. Euh, many observers, euh, readers, uh, intellectuals say this is totally utopic. Pourquoi Parce que c'est pas seulement difficile, mais presque impossible d'être non violent. Because it's uh, very difficult, nearly impossible to be non-violent in Gaza. Si on va parler de Gaza, ça veut dire qu'à Gaza, il n'y a pas de vie, il y a peu de la guerre, la violence, le blocus, l'humiliation, les difficultés. if we speak of uh, violence uh, of Gaza, the, there is no life. There is only violence. Um, um, uh, sorry, I forgot. it's <laughs> the other point. Violence, violence uh, humiliation, humiliation, occupation, blockus. occupation, occupation, blocus, humiliation. Bloc, uh, humiliation. Voilà. Mm. Mais, mais je, voulais, je voulais parler de ce, dans ce livre voilà, de, la volonté et la détermination des civils et de la population de défier le blocus, défier l'occupation par des actions non violentes. But I wanted to speak uh, in this book of uh, the action of the population and the will of the population to act against uh, uh, act against the violence. Première question, pourquoi la non-violence à Gaza? First question, why non-violence in Gaza? J'ai appris de, de l'ex-président de DEFU, Jean-Marie Meller, euh, qui est décédé donc euh, décembre 2021. So I learned from a member of the French organization, MAN, uh, uh, Movement for Non-Violent Action, Jean-Marie Muller, who died être a non, few months back. Être non violent, c'est pas être, être non violent, c'est c'est un courage, c'est une c'est c'est une cause noble avant tout. C'est pas une faiblesse. Um, he learned from uh, Jean-Marie Muller that to be non-violent, to be not to be uh, shy. Uh, it's, uh, it's need uh, determination, it's need courage. C'est vrai, le contexte à Gaza, il ne facilite pas les tâches des protagonistes, pour moi, de la non-violence. The, contexte context in Gaza do not make it easy to be uh, to promote non-violence. La tâche la plus difficile pour nous, c'est l'occupation qui provoque les non-violents comme nous, qui provoque la population. Euh, sorry, Ziad, I didn't hear. Euh, c'est l'occupation qui... Qui provoque les non-violents comme nous. L'occupation israélienne qui provoque. The Israeli occupation provoke people who are non-violent like Ziad. Uh, chaque, fois, chaque fois qu'on parce que chaque fois qu'on avance dans les œuvres pour la paix, il y a l'occupation qui euh, détruire tout. Yeah, each time they make some progress in the direction of peace, the occupation is destroying what they have done. Yeah. Par exemple, euh, il y a deux jours, il y a des bombardements sur Gaza. For example, there was some bombing in, on Gaza. Donc nous, avec les, les équipes jeunes, euh, on est allé faire une activité de soutien psychologique dans les écoles pour les enfants, pour les rassurer après ce bombardement. So they went with uh, he, he went with a group of youth in the schools Uh, to uh, to give some assurance, to give some peace to the children in the schools. Et, ça, c'est un travail qu'on a commencé depuis 2014, depuis presque 8 ans maintenant. A work they have started uh, since 2014. Pendant nos activités, les enfants qui étaient très heureux d'avoir des jeunes qui les accompagnent, il y a eu un nouveau bombardement. And as I were conducting the activity to, you know, to reassure uh, uh, youth, to give them some confidence, at the very time they were doing this, there was a new bombing. Donc, on a regardé dans les yeux des enfants et leur question qui est légitime, à quoi ça sert la non-violence et la paix dans ce contexte de Uh, and so they could see in the eyes of the children question, what does it mean to be nonviolent and to promote peace in this context of uh, war and bombing? les différentes offensives qu'ils ont soit des écoles, soit des classes, soit des centres de loisirs, soit des centres So and the different uh, attack from Israel are touching schools, uh, um, community centers, and different uh, type of civil buildings. Yeah. ça veut dire d'abord, c'est rester attaché à la terre, ne pas partir. To be non-violent in Gaza means first to stay in Gaza, not to leave Gaza. c'est rester avec les enfants et les jeunes de Gaza pour les rassurer, pour leur remonter le moral. Uh, it's to remain in Gaza with uh, the children, with the youth, to uh, to comfort them, to re reassure them, to give them confidence. C'est valoriser le travail des paysans, des pêcheurs, euh, de, de la société civile qui subissent au quotidien les attaques israéliennes. You need to value the work of the farmers, of the fishermen, uh, of the civil society, which is uh, resisting to the occupation and the bombing. Être non-violent, c'est une façon intelligente de résister contre l'occupation. And to be nonviolent is a, a smart way, an intelligent way to resist against occupation. L'occupation et la peur plus de la non-violence que les factions militaires, et ça c'est une réalité. Occupation uh, fears more non-violent non-violent activity than the, the, the faction we are, we are fighting militarily, militarily. Parce que les factions militaires ils lancent un missile et après l'occupation, ils trouvent ça un prétexte pour bombarder toute la population civile à Gaza. Because when militias are uh, launching a missile, missile against Israel, it's a pretext for uh, Israel to retail and to bomb Israel, uh, Gaza. Les factions, quand on lance leurs leur missiles, leur mission est finie. Mais nous, notre mission commence. And when the faction are launching a missile against Israel, they have finished their work. And then the work of the non-violent activists in Gaza is starting. C'est un, processus à long terme. It's a long-term process. Ça demande patience, courage, détermination et surtout, ça demande une conviction de ce type de résistance, de ce type de This means uh, passion, um, uh, resistance, and uh, be convinced of this type of approach. And determination, determination will. Hmm. Donc, euh, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps d'expliquer toutes nos actions ici dans cet échange rapide. We won't have time to explain all our action because uh, euh, the exchange is short. Mais vous pouvez trouver en français, malheureusement, c'est dans la page Facebook Vie et la chaîne YouTube La Vie, une idée sur toutes les actions, euh, toutes nos actions non violentes à Gaza. So you can find a Facebook uh, page and you on YouTube um, under Gaza La Vie, life, the life in French, Uh, documentation, unfortunately in French, of what is done by the Association of Jihad. Comment être non-violent, c'est aller sur les frontières, les zones frontalières, pour aider les paysans qui subissent les attaques israéliennes. And for example, to be non-violent is to go to the border with the farmers. We are directly uh, submitted to the violence of the occupation of Israel. C'est aller soutenir les pêcheurs qui subissent les attaques de la marine israélienne au quotidien. And it's go to see the fishermen who are daily confronted to the violence of the Israeli mar marine, navy, Israeli navy, sorry. C'est aller dans les usines pour aider les ouvriers qui souffrent de blocus et de situations économiques difficiles. <laughs> And it's go in the firms to, uh, to go and see the workers who are suffering from the blockade, blocus, and from the hard economic situation. C'est valoriser le travail et la lutte des femmes palestiniennes courageuses. And it's to value uh, the work, the donation of uh, the courageous uh, Palestinian woman. C'est valoriser le travail de la, euh, et montrer le rôle de la société civile. And it's to value and to show the importance of the role of civil society. Rapidement, nos, nos trois difficultés euh, pour, euh, pour développer la non-violence à Gaza. Quickly, I will present three difficulties that we face to develop non-violence in Gaza. D'abord, les, les, les, médias, les médias qui malheureusement ne montrent pas nos réalités. Les médias s'intéressent seulement au clash, bombardement, attaque, agression, mort, blessé. The first thing is an uh, image which is promoted by the media. Media are interested by clash, confrontation, bombing, and not by the activity of non-violent activists. That's Et on a, et on a vu dans, dans, le, conflit entre la Russie et l'Ukraine, les médias, ils montrent seulement les morts de deux côtés, les destructions. Ils n'ont jamais montré les cas humanitaires, le travail, par exemple, de la société civile en Ukraine, par exemple, son rôle. And we can see in the case of a war like uh, between uh, Russia and Ukraine that uh, the media mainly showing the confrontation, the death, on both sides and uh, they'd give a little place to the work of the civil society and humanitarian action. Deuxième difficulté, c'est l'occupation qui ne donne pas l'occasion de continuer nos activités non violentes. The second difficulty is the occupation, which uh, do not let us carry on our non-violent activities. Troisième, c'est la société civile qui n'arrive pas à euh, être convaincue de nos actions parce que l'occupation essaye un peu de provoquer les factions et valoriser le travail de factions et non valoriser nos directement. The third difficulty is a civil society which find it difficult to, to follow non-violence approach uh, and uh, because what is valued is uh, it's a violent action and not, not a non-violent action. Mais malgré tout cela, on a décidé de continuer parce que nous sommes convaincus de le, des résultats efficaces à long terme de nos actions. But uh, nevertheless, we have decided to carry on because we are convinced that on the long term, our action will be efficient. Et nos, nos actions, surtout avec les jeunes et les enfants particularly that we are conducting with the Yeah, it's good. C'est bon, euh, Ziad. Nos actions surtout avec les enfants et les jeunes. C'est fini. Hein. C'est bon, j'ai traduit. D'accord. Par exemple, avec, avec les jeunes, parce que les jeunes à Gaza, ils sont désespérés, perspective pour eux, chômage, euh, tout cela. Yeah, for, for example, we work particularly with the youth because they are desperate, they are unemployed. Et les enfants qui, qui ne vivent pas une vie normale, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de vie. Euh, et souvent, ils sont traumatisés après chaque bombardement. yeah, and the children they, do not live a normal life for a child. They are, um, I mean, traumatized. I don't know the English word. Traumatized by the bombing and by the violence. Et donc nous, on a, on a décidé que les enfants, que les jeunes, pardon, fassent des activités de soutien psychologique aux enfants. And what we decided is that the youth will be involved in psychological support uh, for the children, uh, uh, to the children, to, I mean, in favor of Donc, the children. les jeunes, ils vont rassurer les enfants. So the young people will go to the children and they reassure them, they get them confidence. Au, au même temps, en même temps, ils vont sentir, ils vont sentir utiles pour la société. Comme ça, ils oublient leur désespoir. So at the same time, they help the children they find themselves useful for society and et uh, it's, it reduces their euh, voilà, en général, je ne sais pas combien de temps, est-ce qu'il me reste de temps, c'est fini, on laisse au débat, mais voilà en général, parce que c'est difficile en deux minutes pour euh, faire tout cela en, deux minutes, mais voilà en général nos actions, mais bien sûr, il y a d'autres, euh, vous pouvez aller sur Internet, trouver tous nos actions. So they had a question whether he has more time or not. Uh, but as he said, there is this Facebook page and YouTube chain where you can get more information. Yeah. Um, thank you so much, Ziad. I uh, think if you wanted a couple of more minutes, you could have. Um, but if uh, if you have finished, that's wonderful. Uh, if you could share maybe the links to um, some of the videos for everybody. Um, uh, I think that would be very useful as well. Share in the chat. Oui, donc je ne sais pas si tu as compris, tu peux prendre une ou deux minutes de plus. Et en tout cas, si tu peux partager sur le chat euh, les liens vers euh, la page Facebook et, les, vidéos, enfin une ou deux vidéos. Comment, comment, comment écrire Je cherche dans nos discussions. Chat, chat, oui. Mhm. En dessous, tu as une petite bulle avec marqué chat à côté de participants, au milieu de la barre en bas. Ah, d'accord, d'accord, tu es trop lui pas de problème, ça c'est un résumé, mais on aura l'occasion de faire le. Donc il s'appelle Gaz à la vie, c'est facile. So it's uh, just introduction, but uh, Ziad is confident that uh, we will have uh, other opportunity to share and for you to know more about uh, what merci doing pour euh, votre, votre, et merci pour votre attention. And thank you so much for the attention you paid. En, en, en, en conclusion, nous allons continuer notre lutte. As a conclusion, uh, be confident that we will carry on our struggle. comme tous les participants, chacun il a une cause, il a une lutte et chacun, peut-être nous c'est différent parce que nous sommes sur occupation et nous sommes sur blocus, mais je vois que chacun il fait un travail remarquable pour, euh, la, paix et c'est ça le plus important. Of course, our situation is specific because we are under occupation, we are faced with war, but you could say that uh, each of you are uh, you are involved in the cause, you are involved in the promotion of non-violence and peace. Et je, et je, termine par cette phrase. And I end up with the sentence. La solution, c'est la paix. The solution is peace. Il n'y aura jamais une solution par la guerre, par la violence. La solution, c'est la non-violence, c'est la paix. War and violence won't bring any solution. J'ai écrit une fois un article de presque 12 pages, mais on peut envoyer pour traduire, qui s'appelle La solution et la paix. Et il wrote a book on this, sur uh, this, um, this question, uh, two-page uh, piece of article. Uh, the, the, solution is peace. Et amitié pacifique à tout le monde. Merci. And peaceful friendship to all of you. Merci. Thank you. Euh, je, vous, euh, je, vous remercie, Ziad. Euh, C'était um, moi qui parlé en français, c'est bien. Oui, je, je, parle un peu en français. I just I, wanted to say thank you. I understand English parce que je suis très à l'aise parce que je suis prof de français depuis 15 ans. Heureusement, Philippe là. Je suis, je suis plus à l'aise en français. <laughs> so bien, Ziad. Uh, I just wanted to, I was just thanking Ziad uh, and telling him that this is just an incredible presentation. Um, I want to just highlight something that he said about the way that this work is not promoted in uh, mainstream media. And I think um, all of us have access to other ways of promoting the work. So please go and look at the videos. Please um, uh, find ways to promote this work that is being done in Gaza. It's, it's very important that we get the message out that nonviolence really is the way. And so, merci bien, Philippe, merci bien, uh, Ziad. Uh,